Beki wa pembeni wa majogoo wa jiji Liverpool Alexander Arnold amesema kwamba mambo sio shwari klabuni hapo baada ya kuvulunda msimu huu, msimu wa mwaka 2022 2023. Liverpool imepata ushindi mfululizo katika michezo mitano ya ligi kuu nchini England baada ya kupoteza alama nyingi msimu huu na kurudisha mwelekeo wa timu. Kwa sasa Liverpool ipo nafasi ya tano kwenye msimamo wa ligi baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Fulham iliyopata juma lililopita. Liverpool inaisogelea klabu ya Manchester United kwa tofauti ya pointi tano, kwani usiku wa jana ilipokea kichapo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya Brighton, lakini hata hivyo ina mechi moja mkononi. Beki huyo wa kimataifa wa nchini England alisisitiza kwamba licha ya kushinda michezo mitano mfululizo hawana raha kutokana na msimu mbovu, huku Liverpool ikiwa katika hatari ya kutofuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya. Wakati huo huo pia meneja wa Liverpool Jurgen Klopp ana matumaini ya Liverpool itafuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kusogea hadi nafasi ya tano. Maoni yako ni yapi? Share nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Deus von Bismarck, jezi nambari 17 mgongoni.